Nein. Wir leben in einer sehr stark kommerzialisierten und ökonomisierten Wirtschaft, in der die Leute äh, gegeneinander aufgehetzt werden, äh, wo jeder äh, angehalten wird, nur an sich zu denken, was dazu führt, dass der zwischenmenschliche Bereich vernachlässigt wird und solange sich das Denken der Menschen nicht wandelt, haben wir im Endeffekt keine Chance, ein BGE oder ein Recht auf sichere Existenz und Teilhabe wirklich in diesem Umfang durchzuführen. Ich sehe da halt im Moment keinen Akteur oder so, der oder die das jetzt in die Diskussion einbringt. Also von der Politik ist das gerade in der Politik ist das überhaupt gar keine Diskussion meines Erachtens. Also eine grundsätzliche Abkehr von der Erwerbsorientierung in der Gesellschaft. In, bei den Gewerkschaften ist es nicht, bei neuen sozialen Bewegungen. Also ich meine, bei Attac gab es das, glaube ich, zwischendurch schon als Idee, dieser Abschied von, Abschied von der Wachstumslogik und damit auch von der Erwerbszentriertheit. Aber ähm, wenn man natürlich sagt, es muss erst sagen, die Diskussion geführt werden, aber letztendlich gibt es niemanden, der diese, diese Diskussion wirklich führt, dann, ähm, ja, dann ist es so ein bisschen leer eigentlich. Also ich würde sagen, technisch und, und wirtschaftlich äh, auf jeden Fall. Ähm, und dann ist nur die Frage, ob die politischen oder psychologischen und gesellschaftlichen Voraussetzungen gegeben sind. Und ich denke, daran arbeiten wir. Äh, also die Voraussetzungen sind die, dass man einen Finanzierungsmodus findet. Die Voraussetzungen sind ja da. Also das ist wieder so ein Punkt. Wir haben genug Güter und zwar weltweit für alle. Und das ist eben auch, dass man heute so dumm ist zu meinen, Geld wäre jetzt das, das Entscheidende ist, was wir produzieren können. Und wir können produzieren und es ist da. Es sind auch genug Lebensmittel da. Alles ist da. Und deswegen ist es auch finanzierbar. Das betrifft jetzt aber die Sache, dass man mal nachdenken muss, was für eine Rolle spielt eigentlich Geld, was für eine Rolle spielt Realwirtschaft, wirkliche Güter. Deswegen ist es schon längst finanziert. Wir haben ja auch alle ein Grundeinkommen, jedenfalls in Europa. Nur es geht um die Bedingungslosigkeit und das ist der Punkt. So wie wir es jetzt mal versucht haben zu konstruieren, ist es ja überprüft worden, das würde gehen das würde gehen. Also rein technisch würde es gehen. Rechtlich glaube ich auch, dass es gehen würde, weil wir haben im europäischen Bereich einfach eine sehr große äh, Anzahl, ein sehr großes Spektrum an Sozialmodellen. Ja, aber wie gesagt, im Grunde, wir haben jetzt schon sehr viel Freiheit. Also deswegen finde ich auch, dass Grundeinkommen eine logische Schlussfolgerung ist. Also wir, das haben wir jetzt eh schon, wir können es auch gleich ordentlich machen. Ja. Und so diese Hartz-IV-Scheiße. <laughs>